приймати вже рівня чемпіонату Європи міжнародні, міжнародні змагання при наявності чотирьох-вісьми цих і ще це буде локація, яка теж не буде мати равних. Мабуть, найбільша в Європі тут построїти повноцінний хокейний стадіон. Задіювали і бокс, і е, футбольні поля, і також фітнес-квести. Просто минулого року у нас е, ми започаткували таку ідею фітнес-квестів. Якраз для нас, ну в нашій концепції, X-Park це дуже цікава локація і одна з найкращих, тому що. Було велика кількість насправді там компаній, які е, в якості тімбілдинга хотіли зробити якийсь спортивний екшен. А X-Par якраз є тою локацією, де ці всі цікаві види спорту можна е, по черзі пройти і, і зробити такі тімбілдинг. Е, як ну, звичайні машинки для іграшок, для розмінування ми робили дуже багато моделей, тому що е, ну, е, якусь велику територію пройти, е, щоб міньори прийшли, розмінувалися перед дуже багато треба часу. Коли проїжджає автомобіль, е, ну котрий в принципі не жалко, і за ним вже можна йти, просто пішки е, проходити ус, ну, узку е, доріжку, але можна рухатись. Таку спортивну активність для поранених, щоб вони були настільки круті, щоб щоб ну, от наш центр 4.5.0 був настільки крутий, щоб вони мали е, такі, знаєте, пріоріті. Ось о, ну теж бачите, от, от, от, от, от це ну, саме любиме, любиме заняття. Тобто він і ну, оставшуюся руку нагружає з однієї сторони, а з іншої сторони він кайфує від цього. Тому що ну, сидіти вдома в колясці, ви ж самі розумієте, це таке. Літак вони дуже люблять. Тобто І для них треба зробити таку от на воді. Вона е, буде от спеціальні підгрузчики, будуть, які будуть погружати. Тому що в катері, бачили, ми в катері їх на руках носимо. А треба спеціальні подорожники, щоб він сам мог приїхати і е, погрузитися. Щоб у них сцена була, сцена з пандусом, щоб він мог виступати, він має на коляски заїхати на цю сцену. Тобто, оце наша зона, вона буде вся на воді. І якщо ми зробимо його таку круту, то це буде. А вся Україна у нас поранених зараз. У нас, е, Якщо у нас десятки тисяч гинуть, то сотні тисяч у нас поранені. Да, от, от, от, Тут він запланований. Центр єдиноборства. Ну, коли ми кажемо твердий пол, то ми о, е, кажемо, що це буде і ковер, і татамі, і сумо, і кідо, і художня гімнастика, і панкратіон, і пояс Аліж. Це мене з спортивного комітету України, щоб я не забув сказати. І дзюдо, і кіндо. Це все буде, це все ми називаємо. Е, твердий пол, універсальний, універсальний фок, де центр е, буде єдиноборним. На перспективу говоримо, що нам зробити, що це мене трошки ще хвилює, що саме зараз робити. Мій зал простоїв півроку, ну, там, не знаю, 10% працював. Не знаю, чия локація краще працювала, то може хтось на 100%. Але і далі так буде точно. От Я впевнений, що до весни в мене буде нуль або нуль з мінусом. А що можна зробити саме зараз, щоб всі тренера, мої, е, я сам, щоб ми щось робили? Що можливо, може хтось там ну, виїхав, може когось ну, немає спортзалу, може комусь треба локація, може є заявки якісь. Експарк дуже велике місце, там робити не робити, як то кажуть. Ми ну, там буде війна закінчиться, зробимо. Зараз фантазувати, планувати добре. Після війни я б е, хотів би зробити велику ставку на дитячі табори. До війни дуже добре склалося, дуже добре було. Мені самому сподобалося навіть на міжнародні табори. Хай би приїжджали до з Польщі, з Європи, хай би е, приїжджали, тренувалися. У нас спеціалісти дуже класні. У нас е, тренерів майже в будь-якому виді спорту можуть навчити е, наших е, європейських чи там е, світових конкурентів. В боксі то точно. прямой, там 500 метров, там есть трасса для э, вейбо- вейбординга, и можно было бы там организовывать соревнования по гладкой гребле. то есть не туристическим байдаркам, а как таковым спортивным. Вот то, что сейчас находится на Трухановом острове, на Матвеевском заливе. Но проблема Матвеевского залива в том, что э, родители не отпускают туда детей, потому что ночью добираться, плохо идти. И большая проблема с, набор, с набором групп. То э, это, это все как бы скрадывается тем, что в парк гораздо ну, проще добраться. круглий рік і катаємось, е, і тренуємось, і проводимо змагання. І в експарку ми вже багато років проводили змагання. З того 5 кілометрів теплої підлоги труба. Ми підігріваємо стеля 12 метрів, і там можна грати ляжний волейбол, ляжний теніс, футволі, е, ну, боча, там дуже багато різних.